hello friends good Modi care morning दोस्तों मोदी केयर में आप सभी का स्वागत है चलिए दोस्तों आज मैं आप लोग को मोदी केयर टर्मरिक टैबलेट के बारे में डिटेल से बताऊंगा आपने इस वीडियो में जैसा कि आप जान रहे हैं कि मोदी केयर कंपनी ने जनवरी 2021 में बहुत सारे टैबलेट लॉन्च किए हैं जिसमें एक टर्मरिक का टैबलेट यानी हल्दी का टैबलेट मोदी केयर कंपनी ने लॉन्च किया है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा टैबलेट लॉन्च किया है दोस्तों इसके मैं आज गुण बताऊंगा और किन किन बीमारियों में हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है और किन किन बीमारियों से हमें हल्दी का टैबलेट जो है या टर्मेरिक का टैबलेट बताता है दोस्तों मैं बता दूँ सबसे पहले कि इसकी एम है एक हज़ार पचास रुपया और डी है डी प्राइस है नौ सौ रुपया दोस्तों इतना ही नहीं बिजनेस वैल्यू भी आपका 540 बनता है और पॉइंट वैल्यू जो है 20 बनता है ये बहुत ही अच्छा पॉइंट वैल्यू और बिजनेस वैल्यू भी इस पर कंपनी हमें दे रही है और जिसको मैं बता दूं कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि आयुर्वेद में हल्दी का बहुत ही बड़ा महत्व है ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम करती है एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है और एंटी एसेप्टिक गुण होता है एंटीबायोटिक गुण होता है एंटी एलर्जिक गुण होता है बहुत ही अच्छा काम करती है हल्दी जैसा कि आप जान रहे हैं कि बहुत पुराने समय से गाँव में जो है इसका प्रयोग किया जाता है चोट लगने पर तो दोस्तों हमारी मोदी कंपनी ने जो है इसका टैबलेट बना दिया है आप लोग के लिए सुविधा बना दिया है अगर किस किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो मैं अपने इस वीडियो में बताऊँगा कि हमारी टर्मरिक का जो टैबलेट है किन किन बीमारियों में काम करेगा इसको जानने से पहले मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन को जरूर दबा दीजिए तो चलिए दोस्तों दोस्तों आज मैं आप लोग को बता दूं टर्मरिक टैबलेट के बारे में कि किन किन बीमारियों में हमें हल्दी का टैबलेट ये जो काम करेगा सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी है सबसे पहली प्रॉपर्टी है सबसे पहला गुण है एंटीसेप्टिक काम करता है किसी घाव को सुखाने में बहुत ही अच्छा काम करता है एंटीबायोटिक गुण होता है एंटी एलर्जिक गुण होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी और दोस्तों इतना ही नहीं इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जिससे हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहता है दोस्तों अगर इसके टैबलेट को जो है मोदी केयर का जो टर्मेरिक का टैबलेट है इसको दूध के साथ अगर प्रयोग करें तो हमारी जो शरीर थुथली होती है जो बहुत सारे लोग को शरीर थुथली होती है वो सुडाउन हो जाती है और गठीली बन जाती है हल्दी के टैबलेट का प्रयोग करने से और जो हमारे बॉडी में अतिरिक्त फैट जमा होता है वसा जमा होता है उसको बाहर निकाल देता है हल्दी का जो टैबलेट है इतना ही नहीं दोस्तों अगर गर्म दूध के साथ अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये हमारे वजन को भी कम करता है और हमारे हड्डियों में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है अगर हड्डियों का किसी प्रकार का दर्द हो जोड़ों का दर्द हो उसमें भी फायदेमंद होता है और दोस्तों इतना नहीं आस्टियोपोरोसिस एक प्रकार की समस्या होती है जो कि हड्डियों को भंगुर बना देती है तो आस्टियोपोरोसिस में बहुत अच्छा काम करता है एक आस्टियो आर्थराइटिस होता है जोड़ों का दर्द होता है लेकिन आस्टियोपोरोसिस किसी को तो कैल्शियम का जो कमी होता है उसको पूरा करने में बहुत अच्छा टर्मरिक का ये जो है टैबलेट काम करता है दोस्तों मोदी केयर का जो हल्दी का टैबलेट है उसका अगर हम प्रयोग करें तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे होते हैं और हमारे नसों में कहीं ब्लड ब्लड का क्लाट नहीं होने देता है जिससे धमनियों में ब्लड अच्छे तरीके से बहता है इससे हृदय हमारा स्वस्थ रहता है क्योंकि हृदय संबंधी हार्ट अटैक या किसी प्रकार का ऐसा घातक बीमारी नहीं होने पाता हार्ट अटैक नहीं होने पाता है क्योंकि हमारे नसों में जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है प्रवाह अच्छा होता है कहीं क्लाटिंग नहीं होने देता है या टर्मरिक जो होता है टैबलेट मोदी केयर का इसके अलावा दोस्तों मोदी केयर का जो टर्मरिक का टैबलेट है अगर कहीं चोट लगा हो तो अगर इसका प्रयोग करते हैं तो यह घाव को सुखाने में बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक दोनों प्रॉपर्टी दोनों गुण पाए जाते हैं इसलिए जो है आ, किसी भी घाव को कहीं चोट लगी हो कहीं सूजन हो अंदरूनी कहीं ब्लड जमा हो तो उसमें भी अच्छा काम करता है वो ब्लड को फाड़ देता है और थक्का नहीं बनने देता है हमारे शरीर में कहीं किसी को अगर चोट लग गई हो अंदरूनी तो इसका टर्मरिक का टैबलेट का प्रयोग करें वो घाव को धीरे धीरे सही भी कर देता है सुखाता भी है और कहीं भी ब्लड का क्लाट नहीं बनने देता है टर्मरिक का टैबलेट तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम करता है इसके अलावा दोस्तों इसमें एंटी एलर्जी गुड़ होने के साथ साथ साथ दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी और भी पाए जाते हैं जैसा कि मैंने बताया anti inflammatory antiseptic antibiotic गुण होता है जिससे सर्दी जुकाम इस प्रकार का जो है फ्लू संबंधी एंटीवायरल जो है ये काम करता है इससे सर्दी जुकाम नहीं होता है किसी को अस्थमा के पेशेंट हो उसके लिए भी फ़ायदेमंद होता है किसी को बार बार जो है जुकाम की समस्या होती है किसी को इसनोफिलिया की शिकायत है तो टर्मरिक का टैबलेट का प्रयोग करें यह सही रहता है दोस्तों गले में किसी प्रकार की समस्या हो या तो किसी के फेफड़े में कफ जमा हो तो गुनगुना पानी से इसका प्रयोग करें या तो गर्म दूध के साथ इसका प्रयोग करें तो कफ जो जमा होता है उसको बाहर निकाल देता है दोस्तों हल्दी के टैबलेट में एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा होने की वजह से ये हमारे बॉडी का इम्यूनिटी पावर बढ़ा देता है जिससे हमारे शरीर पर किसी प्रकार का जो है वायरल इन्फेक्शन नहीं होने पाता है हमारे शरीर स्वस्थ रहती है कोई घातक बीमारी जल्दी नहीं होने पाती है अगर टर्मरिक टैबलेट का प्रयोग करें तो दोस्तों टर्मरिक टैबलेट का प्रयोग कर रहे हैं तो यह जो है एंटी डिप्रेस्ड का काम करता है अगर किसी कोई व्यक्ति और डिप्रेशन में चला जाता हो बहुत ज़्यादा चिंता करता हो बहुत ज़्यादा सोचता हो तो इसका प्रयोग करें यह जो है बहुत अच्छा काम करता है डिप्रेशन से मुक्त हो जाएगा चिंता कम हो जाएगी और सोचना बहुत ज़्यादा जो है कम हो जाएगा अगर किसी को बहुत ज़्यादा जो है मतलब परेशान होता है रात में नींद नहीं आती है इधर उधर की बातें सोचता है और घबराता है तो दोस्तों टर्मरिक का टैबलेट का प्रयोग करें इंसुमिनिया की शिकायत शिकायत होती है जो नींद नहीं आती है तो टर्मरिक का टैबलेट का प्रयोग करने से जो है अच्छी नींद आती है और इंसमिनिया की शिकायत खत्म हो जाता है दोस्तों इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं बहुत सारी विटामिन पाई जाती है मैग्नीशियम पाया जाता है पोटेशियम पाया जाता है आयरन पाया जाता है विटामिन बी सिक्स पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है इसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए ये हल्दी के टैबलेट में दोस्तों पाया जाता है अगर इसका प्रयोग करें तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहती है और बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जिसकी कमी को पूरा करता है हल्दी का टैबलेट और नेक्स्ट मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होने की वजह से और anti allergic antiseptic antibiotic property होने के कारण जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है स्किन पर किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होने देता है कहीं दाग धब्बा है तो उसको साफ कर देता है और हमारे चेहरे के फ्री रेडिकल्स को हटा करके नए जो स्किन होता है उसका निर्माण करता है चेहरा हमेशा चमकदार होता है क्योंकि दोस्तों जहाँ पे एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी पाया जाता है एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी पाया जाता है वहाँ पे जो किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होने पाता है अगर दाग धब्बा है तो वो भी साफ हो जाता है उसके साथ साथ दोस्तों विटामिन सी का गुण पाया जाता है इसलिए स्किन के लिए और भी अच्छा होता है और इतना ही नहीं दोस्तों अगर कहीं दाग धब्बा के साथ साथ अगर कहीं फोड़ा फुंसी की भी शिकायत होती है एक्जिमा की शिकायत होती है सफ़ेद दाग की शिकायत किसी को है तो यह टर्मरिक टैबलेट मोदी केयर का प्रयोग करें बहुत ही अच्छा काम करता है और ये सब धीरे धीरे देखेगा कि शिकायत जो है खत्म हो जाती है स्किन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है इसके साथ साथ अगर कोई शुगर का पेशेंट हो तो दोस्तों टर्मरिक का टैबलेट का प्रयोग करें शुगर लेवल मेंटेनेंस रखता है बीपी कंट्रोल रखता है किसी प्रकार का जो है बीपी की भी शिकायत नहीं होने देता है टर्मरिक का टैबलेट इसके साथ साथ मैं बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट हैं कि जिनके सर में जो है फोड़ा फुंसी होता है बार बार तो ऐसे पेशेंट हैं तो टर्मरिक टैबलेट का प्रयोग करें मोदी केयर का जो टर्मरिक टैबलेट है ये देखेंगे कि इसका प्रयोग करने से धीरे धीरे फोड़ा फुंसी खत्म हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो डिटॉक्स मोदी केयर का साथ में चला दें और जो है टिटरी आयल लगाएं दोस्तों बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और किसी का कान बहुत ज़्यादा बहता है तो इसका प्रयोग करें टर्मरिक टैबलेट टैबलेट का आँखों में दर्द रहता है तो टर्मरिक टैबलेट का प्रयोग करें देखेगा कि धीरे धीरे ये समस्या सही हो जाती है अगर किसी को बार बार गले में खराश रहती है सर्दी जुकाम रहता है या खराश की वजह से साफ बोल नहीं पाता है तो ऐसे लोग जो है टर्मरिक टैबलेट का गुनगुना पानी से प्रयोग करें यह गले का खराश खत्म हो जाता है पेट में दर्द बना रहता है किसी को तो टर्मेरिक टैबलेट बहुत फ़ायदेमंद होता है इसके साथ साथ दोस्तों मैं बता दूं कि महिलाओं में प्रदर रोग यानी लिकोरिया की जो शिकायत होती है अगर महिलाएं इसका प्रयोग करें टर्मरिक टैबलेट का प्रयोग करें साथ ही जो है मोदी केयर का नोनी टैबलेट आया इसका प्रयोग करें धीरे धीरे जो है ये समस्या समाप्त हो जाती है और लिकोरिया की शिकायत जो है धीरे धीरे खत्म हो जाती है तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपने इस वीडियो में आप लोग को मोदी केयर टर्मरिक टैबलेट के बारे में फुल डिटेल बता दिया कि किन किन बीमारियों में हमें जो है काम में आता है और किन किन बीमारियों से हमें बचाता है टर्मरिक का टैबलेट दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोग बता दूं कि जो टर्मरिक का टैबलेट है वो बहुत ही अच्छा काम करता है हमारे शरीर के लिए हमारे सेहत को बनाए रखता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है किसी प्रकार का viral infection bacterial infection fungal infection नहीं होने देता है ना किसी प्रकार का एलर्जी होने देता है ना ही स्किन पर ना ही हमारे गले में ना ही हमारे आँखों में ना ही कहीं भी इस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने देता है बहुत ही अच्छा यह माना जाता है टर्मरिक का टैबलेट तो जैसा कि मैंने आप लोग को टर्मरिक का फुल डिटेल बता दिया है अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा गुड मोदी केयर मॉर्निंग